Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di hari yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas uh, aplikasi yang berisi doa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita dianjurkan untuk setiap melakukan kegiatan agar berdoa. Baik, terlebih dahulu kita cari aplikasinya ya langsung aja ini ada di Play Store kita klik Play Store Play Store lalu ketik apa doanya ya kebetulan sudah muncul lalu klik install ya lagi loading ya ini kapasitasnya ada sangat ringan sekali ya cuman 2,7 MB jadi tidak memberatkan handphone dan untuk mendownloadnya cukup cepat oke setelah ini kita klik buka ya ini tampilannya nah, coba perhatikan ini ada doa ma doa-doa dalam kehidupan sehari-hari ini totalnya ada dua banyak banget nih ada 58 doa dalam kehidupan sehari-hari yaitu mulai dari kita bangun tidur yaitu doa terkait doa terkait tidur mulai dari bangun tidur mau tidur lagi terus ada doa masuk WC doa wudhu terus ada doa terus ada juga ini keutamaan zikir ya sampai dengan bacaan haji dan umroh jadi teman-teman yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh ya tinggal download aplikasi ini lalu bisa dihafalkan dan lebih simple bisa dibawa kemana-mana ya ini berisi juga untuk sholat ini ya bacaan-bacaan sholat uh, ada doa ketika ruku doa sujud doa tasyahud lalu yang paling penting ini yang, yang perlu saya garis bawahi kita setiap pagi disarankan untuk melakukan zikir pagi jadi untuk teman-teman selesai sholat subuh alangkah jauh lebih baiknya kita melakukan zikir pagi ya isinya ini dia ini nomor 57 ini sangat lengkap sekali dari zikir pagi baca au, taus air kursi al ikhlas ya ini lengkap isinya lengkap dengan sumbernya ya ada Al-Quran dan hadis jadi insya Allah kita lebih nyaman mengamalkannya ya mungkin sore hari kita bisa mengamalkan zikir sorenya ya ini sangat bagus sekali ya ini sangat disarankan untuk kegiatan ibadah kita sehari-hari jadi kita tinggal install aplikasinya di Play Store. Oke, itu dulu untuk selanjutnya akan kita sambung di kemudian hari. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.